Oi, gente! Eu sou Bruna de Oliveira, sou nutricionista, vlogger no Porquê Não e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre uma iniciativa muito bacana que se chama Top for Food, ou TFF. Esse desafio, ele tem uma pergunta que eu acho de extrema importância para a gente refletir. Como alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050? 2014, essa pergunta chegou para mim e eu mais cinco colegas decidimos entrar nesse desafio e pensar como nós, jovens, poderíamos contribuir com o setor de alimentos, propondo iniciativas inovadoras, tecnológicas, diferentes, sustentáveis, para ajudar nos dilemas que existem da produção até a distribuição de alimentos. O nosso projeto foi sobre plantas alimentícias não convencionais, como a gente populariza elas, mas tem muitas possibilidades e tem muitas etapas do setor de alimentos que precisam da criatividade, do compromisso de jovens como eu e você, que temos preocupação não só com como a gente produz o nosso alimento, mas quais os impactos dessa produção de alimentos no mundo. Foi uma oportunidade incrível participar desse desafio. Eu tive a possibilidade de conhecer pessoas no mundo inteiro que também têm essa preocupação de como alimentar de forma sustentável e agroecológica e de um impacto positivo no ambiente é, as pessoas no mundo. Como esse ano é aqui no Brasil e o Porquê Não vai fazer parte desse evento, é, divulgando e fazendo a cobertura das atividades que acontecem, a gente está aqui para convidar vocês a conhecer um pouco mais desse projeto que é o TFF. O desafio é formado por duas etapas. A primeira etapa já aconteceu, onde equipes de até cinco pessoas é, apresentaram as suas ideias de como alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050. Depois da primeira etapa, acontece a seleção de 10 projetos e esses projetos apresentam os seus pits em um seminário com a participação de diferentes países, diferentes pessoas. Na edição desse ano, das 10 equipes do mundo inteiro, com representação da Austrália, Gana, Nigéria, é, Reino Unido, tem três equipes brasileiras e para nós é um orgulho ver que os jovens brasileiros, com toda a sua criatividade e jeitinho, conseguem contribuir nessa discussão global de como alimentar a população. Como eu já disse, o porquê Não vai estar tá junto fazendo a cobertura do evento e de hoje até começar a gente vai estar tá divulgando tantas equipes, quantos temas que estão sendo trabalhados por cada projeto finalista e para te ficar por dentro das informações, a gente vai colocar um link aqui na descrição, porque tem um código promocional para quem quiser participar presencialmente. É uma oportunidade incrível, para mim foi muito marcante conhecer diferentes jovens de diferentes lugares do mundo, preocupados também com a transformação do mundo por meio da alimentação. É possível a gente fazer muita coisa é, em iniciativas pequenas ou grandes, com inovação, tecnologia e criatividade. Então segue aí a gente e bora pensar em como alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050.